welcome friends welcome to my channel आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सूजी वाला आटा पिज़्ज़ा लाइक इंस्टेंटली सबको पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है और आपके पास मोजिला चीज़ नहीं है तो इंस्टेंटली वेजिटेबल के थ्रू ही आप इजिली कैसे बना सकते हो तो उसकी रेसिपी आज मैं आपको बताऊँगी तो हम सामान जान लेते हैं कि हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमें चाहिए होगा भुना हुआ मैदा मैदा आप ध्यान रखें कि आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ कर लें ताकि वो फूल जाए आपको चाहिए होंगे वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स में मिक्स वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं मैं यूज कर रही हूँ शिमला मिर्च पालक गाजर टमाटर कटी हुई ऑनियन आपको चाहिए होगी और मिर्च चाहिए होगी नमक सॉसेज आपको चाहिए होंगी मैं रेड सॉस यूज कर रही हूँ और रेड चटनी यूज कर रही हूँ ऑयल बटर या घी अपने अकॉर्डिंग मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होगा चीज और सूजी आपको चाहिए होगी सूजी आपको क्या करना है आपको भिगो के रख लेनी है दही में लस्सी में या दूध में अपने अकॉर्डिंग मैंने इसे दही में डिप करके रखा हुआ था और आपको सूजी में क्या करना है सूजी में आपको सारे वेजिटेबल मिक्स कर लेने ऑनियन गाजर टमाटर राइट और स्वाद अनुसार नमक आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए जैसे ये मिक्स हो जाता है पांच से दस मिनट के लिए आप इसे रख दें तो सूजी और अच्छे से फूल जाएगी अब आपको क्या कर लेना है मैदा ले लेना है ठीक है इसका पेड़ा बना ले ध्यान रहे मैदा अच्छे से फूला हुआ होना चाहिए आप लोग चाहें तो मैदा आटा मिक्स भी कर सकते हैं या सिर्फ आटा यूज कर सकते हैं या मैदा भी वो आपकी मर्जी है इसे अच्छे से बेल लें फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है इसे तवे पे सेक लेना है इसका इस तरह से आप चाहे घी में भी सेक सकते हैं बटर में भी सेक सकते हैं दोनों तरफ से सेकना है हमें इसे जब ये दोनों तरफ से सीख जाएगा तो हम इसे निकाल के इस पे स्टफिंग करेंगे फ्रेंड्स अभी पक चुका है दोनों साइड से देखिए ठीक है अब हम इसे निकालेंगे इस तरह से अब हम इस पे स्टफिंग करेंगे सबसे पहले मैं सॉस यूज कर ले रही हूँ अच्छे से फैला दे रही हूँ इस पर ठीक है और फिर जो मिक्स वेजिटेबल वाली जो सूची है हमने जो बैटर तैयार कर रखा है वो हमें उस पर फैलाना है बहुत इजी तरीका है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको ठीक है वेजिटेबल्स अगर आप गार्निशिंग के लिए और यूज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं अब आपको पैन में घी डाल देनी है या रिफाइंड डाल देनी है बटर भी यूज कर सकते हैं ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है ठीक है ऑयल गर्म होने के बाद आपको क्या करना है इसको इस तरह से हाथ में ले लेना है और जो साइड इसकी फील्ड है वो आपको तवे पे उल्टी रखनी इस तरह बहुत ध्यान से रखें और इसको आपको तीन से चार मिनट तक पकने देना है अब वेट करते हैं थ्री टू फोर मिनट के लिए कि तब तक ये पक जाए फ्रेंड्स अभी खुशबू दे रहा है आई थिंक ये पक चुका है अभी चेक कर लेते हैं और उलट के देख लीजिए यस वाओ देखिए बिल्कुल अच्छे से चिपक चुका है ये और सूजी भी आपकी पकी हुई नजर आ रही है क्योंकि हल्की हल्की ब्राउन हो गई है तो बस दूसरी साइड को थोड़ा सा सेक के आपको इसे निकाल लेना है अब मैं इसे निकाल रही हूँ आप लोग चाहें तो उसमें चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए और देखिए नाउ इट्स रेडी आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें थैंक यू सो मच